მოგესალმებით. პირველ რიგში ვისურვებდი მოგეწერათ როგორ ისმის ჩემი ხმა, დიდი მადლობა დღეს დაანონსებული ჩვენი შეხვედრა შედგა, შედგება და ეს არის სიტყვის ძალა, ამაზე მინდა ვისაუბრო. კერძოდ, ვისაუბრო ცოტ ვისაუბრო შეგინების და წყევლის მაგიაზე. აჰა, ხედავ უკვე შემომიერთდით. ხმაც კარგად ისმის. დიდი მადლობა. კარგი, დავიწყოთ. მმ კონკრეტულად ეს საკითხი ჩავთვალე რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემი ჩემი თემები აქტიურდება კლიენტებიდან გამომდინარე და იყო ამ ბოლო დროს მსგავსი მომართვა რამდენიმე და როცა ემთხვევა საკითხი ყოველთვის ვთქვი გავიტანო ეს ლაივში ან გარკვეულ ვიდეოთი, რომ უფრო ნათელი შეიძლება მოვფინოთ ამ საკითხს და ვისთვის, ვინმესთვის შეიძლება და ეს ასარგებლო აღმოჩნდეს, როგორც თქვენ მწერთ პირად შეტყობინებებში, რომ ჩვენი შეხვედრები და ვიდეოები ძალიან მნიშვნელოვანია და გიცვლით ცხოვრებას. შეიძლება და ეს ლაივით და ეს ჩვენი შეხვედრა შეიძლება მსგავსი აღმოჩნდეს. საერთოდ არ უნდა გავიხედოთ დღეს სოციუმში მოჭარბებულია შეგინება. აა გინება საინტერესოა სიტყვის ფუძეს თუ დავიყვირდებით ნება არის რაღაცის ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ საკითხი განვიხილო როგორც სოციალურ ასპექტში რამდენადაც შევძლებ დღეს ამ ცირე ხდროში მცირე დრომა ქამისთვის ისევე მაგიური ძალა ანუ მეტაფიზიკურ დონეზეც განვიხილო იმიტომ რომ ყველაფერი მეტაფიზიკურია საწესი და მე ხდება ხილული ამიტომ მინდა ეს ორი ასპექტი თავის არსში და გამოვლენებაში გადმოგცეთ და ვთვლი რომ ეს სასარგებლო და ფასეული იქნება. პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ მომწეროთ თქვენი კითხვები კომენტარებში და შეიძლება მოგვიანებით დაუბრუნდა და გავცე ამას პასუხი. ან თუ თემატური იქნება და მე ამაზე ვსაუბრობ, შეიძლება მსვლელობაშივე გავცე პასუხი. მოკლედ, საერთოდ არ უნდა გაიხედოთ ну ეხლა არ ვიცი მე პირადად უკვე შეათად მხდებ მაგრამ адрес სულ მარჯვნივ მარცხნივ ყველგან გინება იყო ხოლმე და რატომ ხდება სოციუმში ხა რა არის გინება ეს კულტურის ნაწილია ვთქვათ მაგი მაგარი ტიპობა რაღაცა ხო, უპასუხებ თქვენ კითხვებს მოგვიანებით, როგორც თქვი, შეიძლება და მსვლელობაშიც გაიცეს პასუხი. რა არის ეს? მე ვიტყოდი, რომ ეს არის გაუცნობიერებული ადამიანის ვერბალური გამოხატულება, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზების გამო რაღაც სიცარიელი შევსება არ შეუძლია. ანუ შეიძლება ცოდნის მხრივ, ინტელექტის მხრივ, კომუნიკაციის მხრივ, აი კიდევ რა თავდაჯერების მხრივ და ძალიან ბევრი ასპექტებია შევეცდები ამას მოგვიანებით. შევეხო, მაგრამ აი სწორედ კომპლექსების და ასე შემდეგ ყოველივე ეს იწევს ადამიანში თუ დაკვირვები ხართ ხომ, დაკვირვები ხართ ალბათ, როდის იგინება ადამიანი მოდესაც მას რესურსი ეწურება დომინანტობის და შინაგანი სიბრაზით, შინაგანი агрессиით გამოხატავს ვერბალურად ამ სიტყვათა წყობას. ანუ ეს ერთი სიტყვა არ არის რამდენიმე დამანგრეველი სიტყვათა წყობა და ასე გადმოსცემს ის ამას. თუ თუ ჩვენ აი საინტერესო გინების წარმოშობის ისტორია, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი რომ პირდაპირ პასუხს გასცემს ხოლმე ადამიანის გინების დროს რა ცნობიერების დონე სიღრმეზე იმყოფება. ანუ გინება ზოგადად თვით გადარჩენისთვის თავის დროზე იყო, ეს არის პრიმიტიული ტვინის ქმედება და ეს ჩვენს დნმ-ის დონეზია ჩაწერილი. როდესაც აი ხმალი თარა უფრო ადრე, როდესაც თავს იცავდნენ ამ ტერს ეს ხმოდნენ, ან აქეთ ეს ხმოდნენ და თავდაცვის საშუალება იყო შუბები და რაღაც ესეთი. ქვის ინსტრუმენტები, მაშინ სწორედ მაშინ იყო დომინანტი შენი ხმა, შენი ვერბალური გამოვლენა და შენი ალფა სიძლიერე. როდესაც შენ შენი ხმით, აი როგორ ცხოველები ხო, დათვი ღრიალებს გველი, თავდასხმისაც ხმებს გამოსცემს, იხრინება, ხო? რაღაცა ესეთი მომენტი იყო დომინირების, რომ ის შენზე ძლიერია. და სწორედ აი იქიდან ანუ როგორც ვი თავგადარჩენ თვითავის გადარჩენის მომენტია, როდესაც შენი პრიმიტიული ტვინი ვერ ახერხებს ლოგიკური ტვინის ამუშავებას, შეიძლება და პირდაპირ თავდაცვაზე გადადის ამ ფორმით. და ამიტომ ამბობენ ხოლმე, რომ ის დაბალი ინტელექტის მაჩვენებელია ზოგადად შეგინება. ზოგადად ერთჯერადი უნებლიე შეგინებები ყველაშია, როგორც როგორც ხეს დნმ-ის დონეზეა ესეთი ჩაპროგრამებული და ის ნებისმიერ ადამიანშია მაგალითად აი რაღაცა მოულოდნელი შემთხვევა მოხდა ხომ აი რაღაცა მანქანამ ცუდად გაგისწრო ან ჩაგიჭრა ან რაღაც ესეთი მოვლენა ხდება ვიღაცა გადარჩა ან რაღაცა ხდება ხოლმე ესეთ იუნებლიე დამოხეთქვა და ამას ეწახი სწორედ დნმ-ის დონეზე გენეტიკურად ჩვენში დევ შეგინება რამდენად არის შემდეგ ლოგიკური ტვინი განვითარებული და ემოციური ტვინი განვითარებული და რამდენად აგაცნობიერება ადამიანზე სწორედ მის მეტყველებაში დევს ეს თუ ადამიანის ყოველდღიურობაში დომინირებს დომინირებს აი ეს გინების მომენტი ისე ვამბობ ეს არის იმ ნახეთ გინება ეს არის ვერბალ გამოვლინება ხო მაგრამ ამასთან ფონად უდევს ფსიქიკური ესე თქვა პირამიდა ფსიქიკური შემადგენლობა ეს არის უბრალო გამოვლინება მაგრამ ამის უკან მთელი პროცესები სანამ ადამიანი ამას იტყვის მანამდე მთელი პროცესები ჩართო ტვინმა შეიმუშავა ბოლო გამოვლინება დეს. ანუ ეს არის მისი დამოკიდებულებები, მისი ცოდნა, მისი შეხედულებები, მისი ფასეულობები და მისი იდენტურობა. მისი იდენტურობა, როცა ადამიანს არ უკმაყოფილოა საკუთარი თავით, ნახეთ, საკუთარი თავით უკმაყოფილოა არა აქ გარკვეული ვინ არის, რა არის, არა აქ კითხებზე პასუხები, აქ დაბალი თვითშეფასება. შესაბამისად, ამას თავის ეს ხო გაუცნობიერებელი პროცესია, შესაბამისად, ამას აგრესიას მიმართავს სხვისკენ. და შესაბამისად ეს ვლინდება. მე ვამბობ იმ შემთხვევაში, თუ ყოველდღიურობაში დომინირებს დომინირებს ყოველდღიურობის წესი გახდა შეგინება. შეგინებია სოციუმში ამას განვიხილავთ რა და სფეროებს შეიძლება შეგხვდეს ეს მაგრამ აქვე მინდა შევეხო რომ ის მისტიურ ძალას როგორც თქვი ეს ანუ შამანური აი ადრე იყო ასეთი რომ გინება წყევლა მსგავსი რაღაცა ანუ мамакацებში გინება, ქალებში წყევლა დაახლოებით ასე. გამოიყენებოდა იმისთვის, რომ დაენგრია, დაეშალა, მოესპო, გაენადგურებინა გვარი, ჯიში, შთამომავლობა და ეს ყველაფერი და ძირითადად ეს კოდი დევს შეგინებაში, მაგრამ საოცარი თით რა არის. ეს კოდი, როდესაც ადრესატისკენ უშვებს ინდივიდი, ის ინდივიდი თვითონ უკვე დეგრადირებულია ის არის შიშებში დაბალ ენერგიულ მოცემულობაში და ის უკვე არის მაგიური ძალების ხელში როგორ თქვა შავი მაგიური ძალების ხელში ესე ვთქვა ხო მეტაფიზიკურ დონეზეც განვიხილავ თქო ამ საკითხს ხო თქვი მაგის ხელში არის მარიონეტი მარიონეტი კარგად რო აღვითქვათ კიდევ მონა ემონება გინება ანუ შენი ნებელობით შენ კონტრაქტდებ შავ ძალებთან იმიტომ რომ დედამიწა არის აი ქვეყნიერება დედამიწისეული განზომილება არის ის მოცემულობა სადაც ნახეთ ორივე ენერგეტიკულად არსებობს ნათელიც და ბნელიც. ვიღაცა შეიძლება ხაპრებად მოიჩვენოს, მაგრამ სიბნელე, დემონობა, არ მინდა ამსახელების წარმოთქმა ეხლა სახში ვარ და ამ და ასე ვიტყვით, დაბალი ენერგეტიკული სიხშირეების არსებები რომელსაც სხვადასხვა სახელები აქვს, ხო? ისინი სწორედ აი ამ გზით ცდილობენ სინათლეში შეღწევას. და როდესაც, იმიტომ რომ ადამიანი რომ მოდის სინათლე ჩამოდის, აი ამ დემონურ ძალებში, ორივეა მასში. ორივეა, როცა დედამიწისეულ სამდე განზომილებაში ჩამოდის და იბადება ადამიანი, როგორც ადამიანად, სული იბადება ადამიანად, ხო? ორივე მოცემულობა არის მასში. მაგრამ სწორედ აი ამ ნებელობით, როდესაც შენ ხელს აწერ გინებაზე და შენი ცხოვრების დომინანტი ხდება, შენ ცხოვრებაში დომინანტად შემოყავს ეს დაბალი სიხშირეები. დემონები, ლავრები და ასე შემდეგ არსებები მისტიური, ასტრალური და ასე შემდეგ, რომლებიც იკვებებიან სწორედ აი ამ გინებით. ადამიანის ცხოვრებაში, რომელშიც დომინირებს მსგავსი რაღაცა, ხშირად არის გენეტიკური შეუთავსებლობები, შინა ქალური, ესე იგი, როგორ თქვა, შთამომავლობის არყოლა არის კიდევ, ანუ ფაქტიურად ეს არის გრევა. გამიგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სიტყვას ნებისმიერ სიტყვას ელექტრომაგნიტური ტალღური რხევები გააჩნია. ნებისმიერ ჩვენც ადამიანებიც ვართ მაგნიტური ტალღები და შევდგებით სწორედ იმისგან რა აზრები, ემოციები დომინირებს ჩვენში. აი მისგან შევდგებით და როდესაც როგორც ვთქვი, გინებ არის დაბალი ენერგეტიკული სიხშირე და როდესაც ეს ენერგეტიკული სიხშირე გადის ჩვენგან, გადის ის რაც ჩვენშია, არის არის ისედაც არის ყველაში როგორც ვიტყო თქვენ ამის დონეზე, მაგრამ გააქტიურებულია ნებელობა მივეცით, ამას გამოვლინდეს ჩვენში. ძირითადად ვინც ყოველდღიურობაში ხმარობს გინებას ეს გაუცნობიერებლად აკეთებს ამას და მანონ რომ იწოდეს მის ხალი მაინც რამხელი რამხელა მაგიური დამანგრეველი ძალა აქვს მა ამ სიტყვებს ის ამას ნამდვილად არ გამოიყენებს იმიტომ რომ ადამიანში არის გარკვეული მორალის მორალის სხვარი, ანუ არის რაღაცა, რომელ რაც მა კარგად იცი შიგრით, შეიძლება სხვაგან სხვა როლი ითამაშოს, მაგრამ შინაგანად კარგად იცის რაც არის კარგი და რა არის დასაშვები და რა არ არის კარგი და რა არ უნდა დაუშვას თვითონ თავის ცხოვრებაში. ეს ძალიან კარგად იცის, მაგრამ ამაზე თვალს ხუჭავს და ნებელობით რაღაცა პროგრამების გამო, რაღაცა შეხედულება ცნობების, გადაფასებების გამო ის ირჩევს ამ კონტრაქტს სიტყვაზე დაბალ ენერგიებზე მსახურებას და შესაბამისად დომინირების შემთხვევაში მის ცხოვრებაში შესაბამისი მოვლენები ვლინდება ავტოკატასტროფები იქნება იქნება როგორც გვარის ჩიშის ანუ გვარის გამაგრძელებელი აღარ არის ხოლმე ამ დროს კიდევ დაავადებების ნეულებები განსაკუთრებით ხალი თუ იგინება მაში მატულობს ენერგია მამაკაცური ენერგია დომინანტ ალფა ალფას ანუ თვითონ დომინირების სურვილი მატულობს ვისაუბრებ რა გასანეიტრალებელი შეიძლება არსებობდეს დომინირების სურვილი რაც მამაკაცურ ენერგიებს აძლიერებს მასში და სწორედ თუ მას არ ნახეთ რა საინტერესოა ეს და ჩემი დაკვირვება მეცნიერების აი რა რა საკითხს ვეცნობოდი ამ საკითხს ვეცნობოდი იმდენი მეცნიერული კვლევები აღმოვაჩინე დაკვირვებები აღმოვაჩინე რომ მაგალითად ბებია ან დედა თუ იგინებოდა ან მამაკაც ნაცური ენერგიები მათში ძლიერი იყო ამ ხრი, იწყევლებოდა მათი შთამომავლობა ნელ-ნელა წყვე, წყვეტს გაგრძელება. საინტერესოა ეს ეს ფაქტი ძალიან. ეს არის მეცნიერულად დამტკიცებული და დაკვირვებებით გამყარებული. კიდევ რა შემიძლია ახლა თქვა ამასთან დაკავშირებით? ხო, იმის თქმა მინდა რომ ის, რასაც ვამბობ დაბალ ენერგეტიკულ სიხშირებზე, არსებებზე, დაბალ ენერგეტიკულ არსებებზე, რომლის ნებელობასაც ეკვემდებარება გინებით და აი გინება არის ხიდი, მათთვის არის ხიდი, რომ გადმოვიდეს ნათელში და რაც შეიძლება მეტი ბნელი შეიტანოს, თუმცა ეს შეუძლებელია თუ ჩვენ მეტობაში არ მივცემთ მას უფლებას ეს გააკეთოს. შეუძლებელია ბნელში ისა სინათლეში სიბნელე შეიტანო, აი პირიქით შესაძლებელია და რა მექანიზმები იარსებებს ახლა იმისთვის რომ სიბნელეში სინათლე შეიტანო, ეს მოგვიანებით ვისაუბრებ. მოკლედ არა მარტო დეგრადირებას იწვევს პიროვნების სისტემატიური გინება და წყელა, არამედ ჯამრთელობასაც აზიანებს გენეტიკურ დონეზე დნმ-ის უჯრედების მუტაციას იწვევს. ამიტომ არის რომ ის გვარში ჯიში ნელ-ნელა წყდება, გაგრძელება შთამომავლობა წყდება. აა დააკვირდით ამას თუ თქვენ დააკვირდებით ამას დაინახავთ კიდეც ტყუილად კი არ არის ნახსენები, როდესაც იგენებიან ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციული ორგანოები. სწორედ იმიტომ ეს არის გვარის ჯიშის ერის კაცობრიობის გაგრძელება და სოციუმზე გადავალ მოგვიანებით, მაგრამ რახან აქ მოვიდა თუ სოციუმში კულტურად ჩამოყალიბდება ჩამოყალიბდება ჩამოყალიბდება გინება, გინების კულტურა, წევლის კულტურა, ეს არის მისი პირველი დეგრადირები, დეგრადაციის მაჩვენებელი ერის კულტურის გადაჯიშება, გადაგვარება მიდის, მუტაცია მიდის, როგორც ინდივიდზე მიდის მსგავსი რამ, ასევე სოციუმში მიდის მსგავსი რამ და კულტურა მიიღებს ამას, მაშინ როცა massa შემადგენელი ინდივიდი ის თვის ეს ცალკეული ცალკეული გინება თუ წევლა წევლა გახდება მისაღები ჩვეულებრივი რა მოხდა მე და ნახეთ ამას ერთ არ ვიცი ხა რამდენად იქნება ეს ამასთან ბმაში მაგრამ ამ საკითხზე რომ ვფიქრობდი აი მის მერე რაც ჩემი დედას გინებაზე გადავიდა მე არ ვიცი სხვა ენებში თუ არის ჩემი დედა ქართულში არის ჩემი დედა და ბოზის შვილი და რაღაც მსგავსი რაღაცა, ხო? როდესაც და რო დავაკვირდი ქალების მდგომარეობა საქართველოში, სწორედ ასეთი მსგავსი მსგავსი სიტყვათა დომინირების შემდეგ საქართველოსთან ტოტალური გადინება ხდება დედების. დედას და ქალს რო აგინებ, აგინებ არა, არა უბრალოდ ინდივიდს კაბაროაცვია ან შარვალი როაცვია სიტყვაზე აგინებ ღთიურ ენერგიებში რო ავიყვანოთ ეს მაგიურ ენერგიებში რო ავიყვანოთ აგინებ სინათლებს აგინებ ღვთის მშობელს და ის ვერ დარჩება ვერ დარჩება იქ სადაც მას არიღებენ კი ის მუდმივად არის ფონად, მაგრამ შენ დაგიბნელ და მასას ერს დაუბნელ და გონება დაუბნელ ვერ ხედავს უბრალოდ, თორე ის არის სინათლე ყოველთვის არის. ეს განა გადაშანებულან კახელები და ეგ არისო. <laughs> ყოველ შემთხვევაში ეს სასაცილოდ შეიძლება ვიხუმროთ ამ საკითხზე, მაგრამ ეს საკმაოდ ნიშანდობლივია და ყურად საკითხია გინების საკითხი დააკვირდით თქვენ და მიხვდებით, რა ზეც არის საუბარი. ვიცი დღეს თქვენი ოჯახის წევრები, ქალები, შეიძლება თქვენს ენა მოსწრებულობად თვლით გინებას და იგინებით კიდეს და მიგაჩნიათ, რომ მაგარია, მაგრამ ჩათვალეთ, რომ თქვენი თქვენი სიტყვა, ეს ხო არ არის ერთი სიტყვა, ეს არის სიტყვათა კონა ხო სიტყვათა კონა ქმნის ბირთვს ელექტრომაგნიტურ ველს და საითაც ისვრით იმ ველს ანგრევს იმ ველს ანგრევს თქვენი ჩათვლით თუ ეხლა ველის სხვისი ველის დაანგრევა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ის ადამიანი არ იმყოფება მაღალ ენერგეტიკულ სიხშირეებზე. როგორ იმყოფება მაღალ ენერგეტიკულ სიხშირეებზე ადამიანი? ეს არის ყოველდღიური ლოცვები, ან მედიტაციები, უპირობო სიყვარული და სიყვარულში ყოფნა ზოგადად ანათებს ანათებს შენს ცხოვრებას, ანათებს ქვეყნიერებას და აი დაბალ არსებებს, დაბალი ენერგეტიკის არსებებს გულიც კი ერევა, ამ შემთხვევაში ცუდად ხდებიან ისინი, ვერ უახლოვდებიან. ანუ შესაბამისად გინება ვერ აღწევს. ანუ ადამიანის აურა ვიღოთ უფრო გარსი რო უფრო გასაგები რო იყოს აურა, ეხლა ყველა მიცით ადამიანს თითოეულს აქვს თავისი აურა, ენერგეტიკული გარსი და ეს ეს გარსი ზიანდება იმ შემთხვევაში, როდესაც თავად ადამიანი არის დაბალ ენერგიულ სიხშირეზე, თვითკრიტიკაზე, დაბალი თვითშეფასება, საკუთარ თავის მიუღებლობა, უსიყვარულობა, განკითხვა, შური, უკმაყოფილება, ესე დაბალი სიხშირეები, აპათია, წენა, სინანული მიუტევებლობა, ეს მდგომარეობებში თუ იმყოფება ადამიანი, მას ეს აურა აქვს დაზიანებული და როდესაც როდესაც მეორე იგივე დაბალში ხშირაზე მყოფი ადამიანი უშვებს შენსკენ წყევლას ან გინებას დაზიანებული აურის შედეგად ის პირდაპირ ეკრობა მას რო არ მოგეკროს უკვე პასუხი თავადიცით რა უნდა გააკეთოთ ანუ ხშირი ლოცვები ეს არ ალოცებ იმის მერე რაც წევლა ან გინება გამოუშ არა არა არანაირად ეს უკვე შედეგია ხო ხვდებით და დაავადების სახით, მოვლენების სახით, ცუდი მოვლენების სახით ვლინდება მე, იმიტომ რომ თქვენ რეზონირება გქონდათ ამ საკითხთან. თქვენც იგივენაირად ფიქრობდით საკუთარ თავზე, საკუთარ ოჯახის წერზე, შეიძლება გაუცნობიერებლად, ამიტომ მიიზიდეთ ეს და მიიკარით და გაბევრდა ის ადამიანი თავის თავად ის ვის ინც გამოუშვა, თავის თავად დაბალ ენერგიებზე იმყოფება და გაბევრდა ეს დესტრუ რეკონსტრუქცია და და გაბევრდა ეს დაბალი სიხშირის მაგიური ძალები გაბევრდნენ ამით მაგრამ თუ თქვენ შიგნიდან მუდმივად იქნება თქვენში ღთიურის ნათელი, მუდმივად იქნება თქვენში, თუნდაც მამაო ჩვენო, ან თუნდაც ყოველდღიურ საღამოს მედიტაცია, მედიტაციები უპირობო სიყვარულზე, იქნება აი სინათლეზე, ნათელ ძალებზე, ღთიურ ძალებზე. აი ამაზე თუ იქნება მედიტაციები, თქვენი გარსი აღდგენას იწყებს და შემდეგ ხდება დაბალი იცით როგორ არის მაგალითად მტკნარ წყალში ჭაობის ან არა მტკნარ წყალში ვერ იარსებებს მლაშე წყლის თევზი დახლობით დახლობით ასია ვერ მოგეკარება თქვენ იქნებით შიგნიდან ძლიერი და თქვენი გარსი იქნება ყველანაირად დაცული ამიტომ ვამბობ ეს რამიტომ ვამბობ ამას საინტერესო ექსპერიმენტი ჩატარდა და ამაზეც მინდა მოყვე ყურადღება გამომახვილო და თუ მოგწონთ ლაივი გადააზიარეთ თქვენს მეგობრებში იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტმა ნახოს ეს ლაივი მე კიდე გავაგრძელებ ექსპერიმენტზე საუბარს მოკლედ აიღეს ხორბლის მარცვლები დაყვეს ისინი 4 ნაწილად ოთხ ნაწილად და აიღეს წყალი. წყალიც დაყვეს ოთხ ნაწილად. პირველ ნაწილს მოკლედ დაასხეს ჩეულებრივი წყალი, მტკნარი წყალი. მეორე ნაწილს დაასხეს სტრუქტურული სტრუქტურირებული მამაოჩვენოთი აა დატვირთული, დამუხტული წყალი. ან თქვენ იცით ალბათ, არ მინდა შეგახსენებთ უფრო სწორად და თუ არ იცით ეს, შეგიძლიათ დაგუგლოთ, მოიძიოთ, რომ ექსპერიმენტი იაპონელი აა იაპონელი მეცნიერის ექსპერიმენტი, იცით ალბათ წყალზე რო გააკეთა, მე უბრალოდ ახლა ამ ექსპერიმენტს გავაგრძელებ, რომ აზრი არ დამეკარგოს და ესე იგი პირველს დაახსხა ჩეულებრივი მტკნარი წყალი მეორე ნაწილ გაახდაასხა мамаო ჩვენოთი ესე იგი სავსე ნაკითხი მოკლედ ენერგეტიკულად სავსე წყალი მესამე აა ნაწილს დაასხაიცით როგორი გინებით, აი შვალედური გინებით, აი მაგას ყოფითი გინება შეიძლება. ვითომ ვითომ რა მოხდა, კი არ შეგიგინებია და კი არაფერი დაგიშავებია, მაგრამ მაინც რაღაცა ესე სიტყვიდან სიტყვაზე რო გადახვედი, რაღაცა გაურიე, რაღაც ესეთი შვალედური გინების აა გინება და მესამე უკვე აგრესიულად დამუხტული გინებით წყალი დაა დაასხეს და ნახეთ რა აღმოჩნდა. პირველი მარცვალს, რომელსაც დაასხეს ნეირატრალურად სუფთა წყალი, ის გაღვივდა 93%-ით, ანუ დაასხეს წყალი, რომ გაღვივებულიყო და ა პირველი გახვიდა 93%-ით, მეორე რომელსაც მომაოჩვენოთ იყო დამოხტული გახვიდა 96%-ით, აი შვალედური გინებები როა, ვითომ არაფერს რო არაშავებს, რა მოხდა მერე კაცია და უნდა შეიგინოს, რა მოხდა მერე ქალია და თავი უნდა დაიმკვიდროს გინებით, ხო რა მოხდა მერე. აი ესეთი გინებით, აა ხორბალი გა თუ არ ცდები რაღაც 50%-ით გაიზარდა დანარჩენი ხორბალი ვერ ხორბალმა ვერ გაიხარა ხოლო აგრესიული ფონი რომელსაც ქონდა ის 40%-ით იქნა გაზრდილი მოკლედ ერთი და იგივე ზომის წონის მარცვლები იყო გადანაწილებული ოთხივეში და რაც მთავარია შემდეგ დღეებში რა მოხდა კიდევ დავაკვირდეთ აბა შემდეგ დღეებში რა მოხდა შემდეგ დღეებში ის შვალედური გინებები რო იყო ესე რა ვითომ ყოფითი გინება რო არაფერს რო არაშავებს ვითომ იქ მხოლოდ 40% გადარჩა მეტმა ვერ გაიხარა, ხოლო ის აგრესიული გინებით, რომელიც ყალიც იყო და მუხტული იქ გაიხარა, ხოლო 15-მა პროცენტმა მარცვალმა დაიწყო გაზრდა. ნახეთ ახლა რა ხდება. თუ იმ 15%-ს მასში ახლა მუტაცია განიცადეს, ვერ გაიხარა იმ აგრესიულ გარემოში, წყლის გარემოში. წყალი იცით, რომ ინფორმაციის გადამტანია და თუ იქვა თუ იგივე მარცვლებს გაიხარა და სიტყვაში ისევ იგივე წრეზე ვატარებ ნელ-ნელა ეს გადაჯიშდება და გაქრება ამაზეა აქ საუბარი და წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი რომელიც 80% დიახ ჩანაწერი დაიდება 80 პროცენტი წყლისგან შედგება. აი უბრალოდ დაფიქრდით, რა დღეშია ის ორგანიზმი, რომელიც გინებას ან წყევლას უსმენს, უსმენს, უბრალოდ უსმენს, მეტი არაფერი, ოჯახის წევრი წყევლება. უსმენს ან თავად ამბობს, თავად რო ამბობს, ეს უკვე თვითონ უჯრედების დონეზე მას ნებელობა აქვს გამოცხადებული დემონეონურ ძალებთან და ნებინება ყოფილობით აქ ასე ვთქვათ კონტრაქტი დადებული და ის მონა უკვე აი ყავთ ალბათ ესეთი ნაცნობები მეც მყავს უფრო სოფელში ნუ აქ თბილისში არ ვიცი აა უფრო საფელში ერთ-ერთი მეზობელი არის და სხვათა შორის მის გარშემო და მის ოჯახ თვითონ გამრავლებულია ხმერთმა გამრავლოთ და კარგად ამყოფოთ თვითონ გამრავლებულია მაგრამ რა ხდება ნახეთ მის გვარში ჯიში იქით და იქით არ არც თუ ისე კარგი ამბები ხდება შვილებში, შვილიშვილებში, შულთა შვილებში. და აი ამაშია საქმე ხო გაგიგიათ, ბაბუს და ბაბუას და არგულმა ტყემალმა შვილი შვილს კბილები მოკვეთაო. ამაზე ელაპარაკი. თქვენ როცა იგინებით, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არაფერია და თქვენ არასრულფასონებას, კომუნიკაციის უქოლობას და კიდევ სხვა თავით უკმაყოფილობას, უსუსურობის შეგრძნებას, ამას გადასცემთ. გადასცემთ, მაგრამ სინამდვილეში პირველ რიგში ანგრევთ საკუთარ თავს, ანუ დეგრადირება მიდის პიროვნული. დეგრადირება ხო ვიცი ჩვენ ან ადამიანი ცხოვრ ამ ქვეყნიერებაზე სული როგამ გადმოდის ხო ორი გზა აქვს ან განვითარდეს განიცადოს სულიერი ევოლუცია და ყველაფერი სულიერი ევოლუციის ინსტრუმენტებია მისთვის ანუ ინსტრუმენტები ეს ყველაფერი გარშემო რაც ხდება, ყველაფერი შვილი, სახლი, საქმიანობა, მეგობარი, დედა, мама, მეზობელი, ყველაფერი სულიერი განვითარების, სულიერი ევოლუცია რო განიცადოს, ამისთვის არის და თუ რამე გვაქვს, გვაქვს იმიტომ რომ სულიერი ევოლუციისთვის გამოვიყენო და თუ რამე არა გვაქვს, ესე იგი არ ჭირდება მას ჩვენ სულს ამ კონკრეტული საგნით ნივთიდან მოვლენით სულიერი ევოლუცია სხვა მხრივ ჭირდება. ეხა საზოგადოებრივი ასპექტები, ხო განვიხილე მეტაფიზიკური ასპექტები, როგორ ანგრევს და ფაქფიზ მეტაფიზიკური და ფიზიკურში როგორ ვლინდება რეპროდუქციულობის დაქვეითებით და პლუს კიდევ ჯანმრთელობის განადგურებით და პიროვნული დეგრადირებით. ახლა განვიხილოთ თვითონ სოციუმში დომინი გინების დომინირებული ასპექტები შეიძლება ასე ვუწოდო დაახლოებით. მაგალითად, მიბაძო, ვით დავიწყოთ, როდესაც მოზარდი უყურებს ზრდასრულს, ზრდასრულს ადამიანს და ზრდასრული ადამიანი მისთვის დიდობასთან ასოცირდება და ის კოპირებას აკეთებს მისი სიტყვების, ქმედებების, ქცევების და პირველ რიგში ამ მოზარდის გინების უკან დგას როგორც მოზრდილი შემთხვევა შემთხვევაში და თვით დამკვიდრებული რო არ არის იდენტურობა რო არ აქვს ამ ცხოვრებაში განსაზღვრული რო დაბალი თვით შეფასება საკუთარი თავის მიუღებლობა და სიყვარული აქვს ნახეთ და მოზარდი ამითი აბალანსებს ანუ გინებით და დომინირების სურვილით დომინირების წყურვილით აბალანსებს სამ დანარჩეს. და ზოგადად თუ არ მოხდა რაღაცა ტრანსფორმაცია შესაბამისად ესეც რეგრესია და ესეც როგორც თქვი არის დეგრადაცია დეგრადაცია იმიტომ რომ გინება და აი დროებითი კარგად თავის მე თავისუფალი ვარ ხო დროებით ეს არის სუროგატი ეს არის კასტილები ყავარჩენი თავდაჯერებულობის იდენტურობის თავისუფლების სუროგატები და ყავარჯენია კიდევ ასე შეიძლება ითქვას ამიტომ კარგად უნდა დავფიქრდეთ, როდესაც ოჯახში მამაკაცი ასე და ქალი მით უმეტეს დომინირებს დომინან დომინირებს წყევლით წყევლით ქალი და დომინირებს გინებით მინდა კი ჩემმა შვილმა იგივე გაიმეოროს ჩემი არ შეუმდგარი პიროვნების სუროგატი იგივეს გადასცემთ, იმიტომ რომ ნახეთ, შეუძლებელია შვილმა სხვანაირი ქცევავითი მოდელი შეიძინოს, როცა ის უყურებს ერთს, ვერ შეიძლება თუ არ მოხდა გაცნობიერება ბავშვის მიერ და ხდება კიდეც ასეთები. ძალიან ხშირი ასეთი შემთხვევები, როცა ბავშვი აცნობი რა არა, ასე არ უნდა იცხოვროს, ეს არ მოსწონს მას და ეს განსაკუთრებული პროტესტანტობის ასაკშია. თუ ცნობიერდება და თუ ხდება რომ ეს დამანგრეველია, იმიტომ რომ ნებისმიერი წყევლა და გინება არის დამანგრეველი უצმაწური სიტყვები არის დამანგრეველი ანგრევს არსებობს სიტყვა დამანგრეველი არსებობს სიტყვა მეცნიერებმა დაადგინეს ეს არსებობს სიტყვა ფრთები და არსებობს სიტყვა როგორ არის შენ ანუ რო გაძლევს ძალას და ენერგიას, მოკლედ ესეთი. ამიტომ უნდა გააცნობიეროს, ხოლო ამ შემთხვევაში ბავშვი სხვა მოდელს შეიმუშავებს. ეხა მოდელის შემუშავებაზე გადავიდეთ მეორე საკითხზე და ეს არის როდესაც პოპულარული ადამიანი ზოგადად ხმარობს უצმაწურ სიტყვას. ესეც პოპულარობა ჯერ კიდევ არნიშნავს რეალიზებულობას, იდენტურობა რო ნაპოვნი გავსრულებით არნიშნავს ამას. ანუ ხშირად ტელევიზორში ბლოგერი რო თუ ხარ და რო ჩანხარ რო ჩანხარ ეს არ არის იმის მიმანიშნებელი, რომ შენ შედგე შედექი, დადექი, შედ როგორც პიროვნება არ არის ამის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გონია რომ დღეს თავისუფლებაა, ჩემი ბლოგია და რასაც მინდა იმას ვიტყვი. მე არავარ პასუხისმგებლობელი, არავიზე, არავიზე. მე ვარ თავისუფალი, თავისუფალი ქვეყანა და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ნახეთ, ეს გარეგნული თავისუფლების სუროგატი თავისუფლების გამოვლინება შინაგანი კომპლექსების საკითხია შინაგანი უკმაყოფილობის შინაგანი დაძაბულობის შინაგანი აი ეს როგორც თქვით ზემოთ რაც აღნიშნა იმის გამოვლინება ამიტომ ამიტომ აუცილებლად პასუხი ხა იქ რო ვაგებთ პასუხს ამ ამიერი ამიერიდან გასულები ხა არ მინდა ეს ამას სხვები სხვებით საუბრობენ და სულიერი მამები და ისინი საუბრობენ მაგრამ მე ისე ჩემებურ ენაზე გარდამავალ შვალედურ ენაზე ვიტყვი რომ მოგეთხოვებათ იმდენად რა საუბრობთ რას რის თქმა გინდათ და რა სარგებელს მოუტანს ეს თქვენს მსმენელს თუნდაც ყურმოკრით თუნდაც ერთი ვიდეო ნახა და ცხოვრება შეუცვალა თუ დაუნგრია ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც თქვენ პოპულარიზებაზე მიდიხართ და პრეტენზია გაქვთ ამაზე და თქვენ ლაიკების, ხელმომწერების და ასე ვთქვათ, ფანების თუ როგორ როგორ ქვია ამათ საერთოდ ხელ გამომწერების მადევარი ხარ სიტყვაზე ვამბობ ხო? როდესაც ამას ამისთვის ვიდეოებს იღებთ რეიტინგისთვის და რაღაცა თქვენ პასუხისმგებელი ხარ თითეულ სულზე და იმ ჯერ ვერ შემდგარ პიროვნებაზე ბავშვზე მოზარდზე რომელიც თქვენს კოპირებას და მოდელირებას იწყებს იმ ახო არიცის თქვენ შიგნით რა სამყაროა ის ფიქრობს აი დედა მე არ მაქებს. მე ცუდი ვარ, მე დღეს ვერ გავაკეთე ის, რაც მთხოვა. მე ცუდი ვარ. ცუდი იგივე გინება, ეგერ мама იგინება. გინება არც ისეთი ცუდია თურმე. ეგერ პოპულარული ადამიანი იგინება. თუ პოპულარული ადამიანი მისი ტვინი პრიმიტიულად აზროვნებს და ესე სისტრაფით აცნო თუ ის იგინება, ესე იგი ეს დასაშვებია და მეც გავხდები თავისუფლად პოპულარული, მეც გავხდები კარგი ადამიანი, ადამიანი ცნობილი ცნობადობა ხო ძალიან მაგარია არადა ცნობადობა პოპულარობა ეს არის პასუხისმგებლობა იმდენად რამდენად შენ გიყურებს როგორც მოზარდი, ისევე დიდი მოზარდი. ჯერ არ ჩამოყალიბს 60 წელი შეიძლება იყოს ადამიანი, მაგრამ არ იყოს ზრდასრული, ანუ ზრდა მისი ცნობიერების დონეები არ იყოს ჯერ ფორმირებული იდენტურობამდე და მისიამდე არ კონდეს გააზრებული არსით ყოფიერების ცნობიერების და ვაუ ჯიგარი ხარ, მაგარია იგინები, ოუ ძალიან მაგარია. აა აი ესეთი ხარ ისეთი ხარ ის მოსწონს იმ ცნობიერებაზე მყავს რომელსაც არ აქვს ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებული და არავის არ ვაკნინებ ღმერთო ჩემო მომიტევე თუ ვინმე ამას იგნოს უბრალოდ მე მინდა ამ ლექციით იმიტომ რომ არსებობდნენ კლასიკოსები ცნობილი კლასიკოსები არსებობს ესეთ ისტორიაში რომ იგინებოდნენ წერ ლექსებს წერდნენ გინებით და ასე შემდეგ დიდი კლასიკოსები სხვათა შორის არსებობდნენ მაგრამ მათმა უმრავლესობამ ასაკთან ერთად რომ მიხვდნენ ამ ძალას მოიხადეს ბოდიში და პატიება ითხოვეს ისევ ლექსებით ისევ ნაწარმოებებით და ისევ წერილებით ამიტომ ამიტომ კი შეიძლება ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ეს არა არც მე ვარ წმინდანი და ამის გაცნობიერება ჩემთანაც გვიან მოვიდა როგორც სიგარეტის გადაგდება თავის დროზე და სხვა деструкციული ქცევები, იმიტომ რომ მე ძნებელობით შევდიოდი деструкციასთან, იმიტომ რომ ეს მატებდ მამკვიდრებდა, თვით დამკვიდრების საშუალებას მაძლევდა ახალგაზრდობაში. ეს ასე რომ ვაკეთეთ, აი ეს ჩვენიანია ამაზე ანუ მარტივი გზების ძიებით ვაპირებდი სოციუმში შესვლას უცხო სოციუმში შესვლას ამიტომ როდესაც ინტელექტი ემოციურიც და IQ-ს რჩება შეგინების დონეზე ადამიანის ცნობიერება იხურება. აი ეს იკეტება. აიკეტება და აა თუ მან არ გაცნო სხვა შეიძლება გაცნობიერებების დიდი ნაწილი მოდის ტკივილით, ტრაგედიით, სიკვდილით, გადაფასებებით, მაგრამ თუ გაცნობიერა ასე თუ ისე ამ საკითხით თუ იმ საკითხით და ხელახლა დაიბადა, ანუ კონტრაქტი გააუქმა დემონურ ძალებთან, ასე ვთქვა, ნებელობა შეწყვიტა, თუმცა გარკვეულ რაღაცის ფასად, აუცილებლად ფასი გადასახდელი იქნება იქვე. იქვე გადაიხდის, მე მეხვდება, რომ სარასწორია. ამის მერე უკვე იწება ნათელში გადასვლა, მე ხო ვთქვი, რომ ეს ქვეყნიერება დედამიწისეული ზღრული მოცემულობა დემონურსა და ღთიურ შორის, ანუ ორი, აი შვალეთშია დედამიწა. დედამიწა და აქ სულები, რომლებიც აქ მოდიან. აი როცა ნათელში გადადიხარ და შენი მსახურება იწება ნათელისთვის, ინათლისთვის, ღთიურისთვის, შენს წყევლას, შენს გინებას ლოცვა ჩაანაცვლებს, შენი გონების მოცემულობა, შენი სხეული, შენი მეტყველება, ენა რამხელა ცივილიზაცია განიცადა და განვითარდა, რომ ჩვენამდე საგანძურად მოვიდა და როცა ეს როგორც იცი, რანაირადაც იცი, ღვთის მსახურებაში დგება, ღვთიური ენერგიის მსახურებაში დგება. ანუ შენ ხვდები, რომ შენ არაფერი ხარ გარდა იმისა, გამტარი ღთიური ენერგიის, მაგრამ რაც მეტად ჩაძირული იყავი, ესეც ძალიან საინტერესოა, რაც მეტად ჩაძირული იყავი ბოროტში, იქ დემონურში მით მეტად შეგიძლია მაღალ სიმაღლეებზე ახვიდე, ამიტომ თუ ადამიანი არის დღეს ამ მდგომარეობაში გინების წყევლის, თუ გაცნობიერდება ისე მამობა, აი გარდამტეხი მომენტი თუ დადგება და გაცნობიერდება, რომ შვილი შვილი იმიტომ უკვდება, რომ ის უიწევლება და რაღაცა, ან რაღაცა, ხო, ყოველას ან ვიღაცას რაღაცა უკურნებელი ჭირს, ან თავი დაარტყა იმან, იმიტომ რომ მუდმივად ან ვიღი სიძე გარდაეცვალა, ასეთი და ახალგაზრდა გოგო დარჩა ქმრის garaში, იმიტომ რომ 24 საათი წეულა და კი ნება გაყერია პირზე და თურმე ვერაცნობიერებს ხო ჩეულებრივი მოვლენა რა მოხდა მერე გინე ვინ არის წელება ვირ არის გინე მაგრამ გულში რომ ჩაიხედო თუნდაც მაწყევარის ან მაგინებლის გულში შიგნით აი ნათელ სადღაც ყოველას აქ ეს ნათელი სადღაც რომ გადავწიოთ ეს ჟალუზები და ეს ბნელი ისინი სადღაც სადღაც სადღაც ნათელია იქ მორალია იქ სწორად იცის სწორად იმ ადგილმა კარგად იცის რა არის სწორი და რა არის არასწორი. ანუ პოპულარობაზე იმიტომ ვთქვი, რომ სწორედ პოპულარული ადამიანი მეტად პასუხისმგებელია მეტად პასუხისმგებელია ვიდრე სხვა, რადგან მის მოდელირებას პოპულარიზაცია წარმოადგენს მოზარდისთვის კარგთან იდენტიფიცირება, ანუ მის სწორებას, მის ვექტორს წარმოადგენს, იმიტომ რომ მისი მშობლები აღფრთოვანდებიან, თავის თავად უნდა რომ მშობლების იმედი გაამართლოს და როდესაც ხედავ რომ ყველა გზა და საშუალებია პოპულარიზაციისთვის, მაშინ შესაბამისად ისიც ქვეცნობიერად უკვე ამ გზებს მიმართავს. ზოგადად რო ავიღოთ მართლობაში გინევა, ამაზეც დის ფაქტორში ვლაპარაკობს ზოგადად ციფრები ფსიქოლოგია, ნეგატივის და პოზიტივის ენერგიები როგორ უნდა იყოს თანაფარდობაში, თანაფარდობაში. ანუ სულ მთლიანად პოზიტივიც არ არის ნისაღები, ზოგადად და სულ მთლიანად ისიც არ არის მისაღები, არც ერთი მხარე დესტრუქციაც არ. ანუ რაღაცა ბალანსი უნდა იყოს დაცული ამ ორ ენერგიას შორის. ძალიან თუ მოინდომებთ, მაშინ წმინდანობაზე გადიხართ, როდესაც მუდმივად ნათელი სიყვარულის მადლიერების ენერგიებზე ნამდვილად არის ამი საშუალება განღმერთების კაცის აი ეს ესეთი საშუალება არის დედამიწა ზოგადად, მაგრამ ამაც დიდი ფოკუსი, ძალის ხმევა ცხოვრების წესი, სტილი, დისციპლინა, მონდომება და ღვთისმსახურება ჭირდება. თუ ამაზე არა გვაქვს პრეტენზია, ორივე ენერგიის დაბალანსება, სადაც მეტობაში იქნება ნათელის მსახურება, ეს ძალიან კარგია. უბრალოდ ინსტინქტების დონეზე, ტრიგერების დონეზე თუ ამოვარდება ეს დესტრუქციული ნებელობა, სიტყვაზე გინების და წყევლის სახით იქვე უნდა იყოს ის განმუხტული და გაბათილებული. კარგი, ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ, მგონი და ცოტა შევანელოთ ახლა და წავიდეთ ის რა უნდა გავაკეთოთ და მე რა თქვენს კითხვებს უპასუხებ თქვენის ნებართვით, კარგი? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რომ რა არ შევიგინოთ ეს კითხვა იყო ნეტა კითხვა დავაკვირდები აბა ზემოდან იყო ბევრი კითხვა აა ჯერ მადლობებს კითხულობ. კი ფაქტის სახეზეა გადავშენდით. აა და მტერს აბრალებს ძალიან საინტერესო დროული თემა. მართლაც ყურადღება საღებოა. ტელევიზიაში 1000 სულელაზე რომ აკეთებენ გადაცემას, მოუწოდონ ახალგაზრდა საზოგადოება და ედია ხაც ღვთისმშობლის შეურაცხყოფა გინება, რაც მეტი სითბო და სიყვარულსგან ბევრი ბევრად კარგი იქნება. ჯადო მეტი რა თუ არა, უარყოფითი ენერგია ამას მოდი, ეს არის. აა კარგი, გაოცდი, ვერც კი გისმენთ არ მშორდება აზრი ჭეშმარიტებზე და შევაგინეთ და გაიქცა გასაოცარია. თამარძალიან ამას მადლობა. ჩანაწერი დარჩება, ჩანაწერი დარჩება. მოგესალმებით, მადლობა. მადლობა. რა კარგად ხსნი, რასაც პირდაპირ ამუშავებ ისე ცხოვრებას ქმნის, სწორია სამწუხაროდ დღეს გინება ის ადამიანის ატრიბუტი მე. მადლობა რუსუდან. კითხები იყო და აღარ ვეღარ ხედავ. მეტად საჭირო როგორ გადავაჩვიოთ <laughs> გინებას. როგორ გადავაჩვიოთ კაცები გინებას. ხო, იცით რა არის მე ყოველთვის ასე დროს ვამბობ სამი კომპეტენციის ზონა არსებობს ჩემი, მისი და ღვთის. მე მხოლოდ ერთადერთი რამ შემიძლია შევცვალო ჩემი ზონა, ჩემი აზრები, ჩემი ფიქრები და ჩემი დამოკიდებულებები, ჩამოვყალიბდე მე იდენტურობად და ადამიანის გვერდით მყოფი ადამიანის გინების საჭიროებაც ალბათ გაქრება მე ხა ესე არ ვიცი, იმიტომ რომ შესაძაც მე ნებისმის გინება ჩემი ახლობლისგან მეუღლისგან შვილისგან ეს არის ის არჩევანი მე რაც გავაკეთე შვილის შემთხვევაში ის დათესილი რასაც ვიმკი და გადააჩვიო სხვა რაღაცა წარმოუდგენელია და შეუძლებელია კომპეტენციების ზონიდან გამომდინარე ერთადერთი მე შემიძლია შევცვალო დამოკიდებულება ამ საკითხების მიმართ და მე ჩავანაცვლო ის ლოცვით მედიტაციებით სინათლით ტრანსფორმირებით სივრცის აი ამითი ვიმუშაო საკუთარ თავზე და ნახეთ ზოგჯერ მეტყვიან ხოლმე ზდის ფაქტორში მონაწილეები რამდენიმე ხანი გაიძლეს თამარ დედა ჩემს რა უქენი ჩემ მეუღლეს რა უქენი არც დედამისთან მიმუშავია არც მეუღლესთან უბრალოდ მათ იმუშავეთ საკუთარ თავზე მოცემული ტექნიკები და სივრცე და გარემო თავისით შეიცვალა და ამაზეა ლაპარაკი მეტაფიზიკურიდან ფიზიკაში გადასვლის პერიოდი არის თქვენი ტრანსფორმაციის თქვენი თქვენ უნდა შეძლოთ ეს თქვენ ტრანსფორმირდეთ, ტრანსფორმირდეთ, თქვენ შეიცვალოთ, თქვენი ფსიქიკური ფსიქიკური დონეები დააწყოთ ისე რომ მე იდენტურობაზე პასუხი გქონდეთ. იყო თავდაჯერებული, გიყვარდეთ თქვენში ღთიური ღთიურობა, ენა, არსებობა, ფიზიკურობა, ყველაფერი ღთიურობის მსახურებაში, რომ იქნება სივრცე და გარემო საოცრად ტრანსფორმირდება ისე, რომ არ გჭირდებათ, იცი შვილო ეს არ არის სწორი, ეს ასე არ უნდა თქვა. საერთოდ არ გჭირდებათ ვიღაცის შეცვლა, როდე როდესაც როდესაც თავად ხდებით ღთიური ენერგიის გამტარი თქვენს გარშემო რადიოში ოჯახის წევრები საოცრად იცვლებიან. აი ესეთ ცვლილებები ხდება. ხალხს ტელევიზორი შეაძულეს ხო შეიძლება ასეთი საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს და გირჩევთ რომ ტელევიზორი, აი ტელევიზი საიდან მოდის ჩვენში დემონური ძალები, არსებები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დემონური ძალების არსებების და სხვადასხვა ასტრალური სხეულებს, რომელსაც ფიზიკური სხეული არ გააჩნია, ისეთივე რეალობა, როგორც ახლა მე და თქვენ ლაივში ვართ. ზუსტად იგივე რეალობა. უბრალოდ ისინი სწორედ შემოდიან დაბალ ენერგიაში, ჩვენთან, ჩვენ გვიერთდებიან დაბალ ენერგიულ სიხშირეზე, როცა მიმყოფებით ფილმს უყურებთ, ტელევიზორს უყურებთ, გადაცემებს, საინფორმაციო გადაცემებს, ხშირად აი დამანგრეველ ინფორმაციებს ვისმენთ. ეს არის პირდაპირი აი ესეთი ძალების არსებების, რომელსაც ფიზიკური სხეული დაკარგეს, არიან ასტრალში სხვადასხვა დოზი, სხვადასხვა და პირდაპირ აი ამ გზებით შემოდიან. ახლა მე არ გაშინებ და საშინელებათა ფილმს ნამდვილად არ გიყვებით რა, რასაც ვამბობ, რასაც ვამბობ, აი როცა ადამიანი იგინება ზოგადად გინახიათ სახგონებაზე, ნუ შეპყრობილივით არის აი ცნობიერება გათიშული, აი პირდაპირ მსახურებაში გადადის რაღაცა, ძალების მსახურებაში გადადის თითქოს. აი აი ეს არის არაცნობიერი მდგომარეობის მოცემულობაში როცა გადადის და ეს ისეთი რეალობა, როგორც ღთიური ენერგია და ჩვენ ორივეში ვართ, ორივეში, უბრალოდ ჩვენ რომელს ვაძლევთ ნებას, ნებელობა ჩვენი რომელზია გამოვლენილი. ამაზეა საუბარი. გიგზავნით სიყვარულს, მადლობა, მადლობა, მადლობა. ჩემი ქმის გამარჯობა გინებით იწყება მისი მოფერება ეს არის დღეს ტელევიზიაში გინებისა და გარდი ახ ამიტომ უნდა ჩავჭრათ ამიტომ უნდა ჩავჭრათ ტელევიზია ინფორმაციები ვიდეოები თუ სხვა რამ სადაც საიდან გავიგო ეხლა რომ ინფორმაცია არის დესტრუქციული ან გრძნობთ ამას ცუდად თუ ხართ როცა ინფორმაციას უყურებ და ცუდად ხართ ну да чачерат ეს садисти ხო არა ხართ ან мазохисти რომ чудат ხარ და მაინც უқуრებთ ამიგეთ ამიტომ ვამბობთ რომ ჩაჭერით ეს ინფორმა ხა ვერ გეტყვით რომ ქმარი ჩაჭერით ეს ქმარი ჩაჭერით ცოტა უცნაურია მაგრამ ჩაჭრით სინათლეში ნახეთ თუ თქვენ თქვენ ოჯახში თქვენ მედიტაციები თქვენ ლოცვებით შეიტან სინათლეს სივრცეს აი მენტალურ ემოციურ დონეზე თქვენი ველი იქნება ნათელში გარშემო გარშემო ტრანსფორმირდება გარემოც. ა როგორ ბროზის დროს როგორ შევიკავო თავი. არ ვიცი ხა თავის შეკავება რამდენად მიზანშეწონილია ზოგადად ფსიქოლოგები ამბობენ რომ თავი არ უნდა შეიტანონ შეიკავდა გამოთქვა სათქმელი და მასე შეიძლება ადამიანი მოუკლას იბრალოდ იმ დემონური ძალების ეკავლენით როცა ბრაზი პიქს აღწევს ხომ ამიტომ უნდა პატარ-პატარა ბრაზები რომ აქ ანუ ბრაზდება ვინ პატარა ბავშვი რომელიც არ არის ზრდასრული არ არის თავის თავში კარგად გარკვეული რა აბრაზებს რატო აბრაზებს აი ესენი ყველაფერი საკუთარ თავზე მუშაობით მოდის კი გაბრაზდი ერთხელ, გაბრაზდი ორჯერ, მაგრამ 60 წლის რო ხარ და 70-ის და ისე უბრაზდები. ნუ მან არის უკვე საქმე არაცნობიერ მდგომარეობასთან, როცა ადამიანი არ იცნობს კარგად საკუთარ თავს და არ იცის რა არის ბრაზის ფსიქოლოგია. საკუთარი დამოკიდებულებები არ აქვს ამასთან მიმართებაში ჩამოყალიბებული, არ იცის ვინ არის ზოგადად. აი ეს ყველაფერი იმუშავეთ საკუთარ თავზე ბრაზიც გაგივლის, როგორ შეიძლება გამამბრაზოს. ნახეთ, ну ეხა მე არავარ არ ვამბობ წმინდანი ვარ მაგრამ ნამდვილად ფრასის შემთხვევა ნაკლებია ჩემში რაც არ უნდა მომწერო რაც არ უნდა მითხრა ну ეხა მაქვს ამაზე პასუხი მაქვს ახსნა ისე ვიქიდან გამომდინარე რომ ნამუშევარი ვარ საკუთარ თავზე. ამიტომ იმუშავე საკუთარ თავზე. ზდის ფაქტორი არის ესეთი ლაკონურად შეკრებილი ესეთი ტექნიკები, ინფორმაციები, თავისი მედიტაციებით, მედიტაცია ამას წინათ ერთმა მითხრა, რომ მეშინია სიტყვა მედიტაციის რელიგიური მოწმუნევარო და ეხლა ლოცვაც ხო იგივეა, დიახ, ლოცვა იგივეა, მაგრამ ნახეთ, მედიტაციაც აძლია აძლიერებს იგივეა ლოცვაც მაგრამ მედიტაციის დროს თქვენ სწავლობთ თქვენი აზრების წარმართვას თუმცა ლოცვის დროსაც როცა თქვენ თელი სული და გული კონცენტრირებულად კითხულობთ სიტყვებს გრძნობთ ესეც აზრების მართვა როცა შემოთქვა მხოლოდ ესეთი ურთიერთობა გაქვთ ღთიურ ენერგიასთან პირდაპირ ბანაოთ ღთიურ ენერგიებში მაგრამ პირადად მე მიმიყვანა აი ამ შინაგან სიმშვიდესთან და იმ ყველაფერ ერთად რასაც რაც მოაქვს დისფაქტორს მიმიყვანა მედიტაციებმა და ამიტომ ეს ტექნიკები მაგ ყოველ შემთხვევაში ტექნიკურად გეცოდინება თქვენ როგორ უნდა მართო თქვენი აზრები როგორ მართო თქვენი ემოციები გეცოდინება როგორ უნდა დააფიქსიროთ საკუთარი თავი აქ და ამ წუთას როგორ უნდა მოახდინოთ ბალანსირება ნეგატივის და პოზიტივის რომ ამ და ხსნი ქვეყნიერების აი ამ დედამიწისეულ მოცემულობას ადვარდ როგორ ვარ და ენერგიები მუშაობენ აი ეს პირველ წყა წყარო ეს არ არის სრული სურათი რა საკვირველია ეს უსასრულო სივრცეა და სამყარო როგორც უსასრულოა ეს სწავლება უსასრულო და ადამიანურის ადამიანობის ერთ ადამიანურად ყოფნის ერთი ცხოვრება არ არის საკმარისი რომ სრულად ჩაწვდე ამ მიუხედავად იმისა რომ ძველესი სწავლებები ვედური სწავლებები არსებობს ამაზე და ყველაფერი არის გაწერილი თითქმის და მოტანილია ჩვენამდე მაგრამ არის აი რატო არ რატო მოვიდა ჩემთან თან ეს მაინც და მაინც 50 წლის ასაკში და რატო არ მოვიდა ეს სიტყვაზე უფრო ახალგაზრდა ანუ ყველა სული იმ არ არის მისაღებად მზას და ამიტომ გჭირდება ის რამდენიმე აი ესეთი წრეზე ტრიალი რომ რაღაცნაირად გაცნობიერდეს და სული უფრო მნიშვნელოვნად და პირველ პირველად მოცემულობა ჩაითვალოს ვიდრე სხეული და ფიზიკური მოცემულობა. დიახ, ის რომ ზდის ფაქტორში ხდება მესამე მოდულში, საკუთარი თავის დაფასება, სიყვარული, თავდაჯერებულობის მომატება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ უნდა შევიცნოთ საკუთარი თავდაჯერებულობა არა ფიზიკური მონაცემებიდან გამომდინარე, თუმცა ფიზიკაც მნიშვნელოვანია და მისი მოვლა და სისუფთავე ასევე შინაგანი როგორც ხვთიური ენერგიების გამტარი და ამიტომ უნდა მიყვარდეს ხეული, ამიტომ უნდა მიყვარდეს ჩემი მენტალობა, ამიტომ უნდა მიყვარდეს ჩემი მეტყველება ჩემი ემოციები შეიგრძნობს ღთიურობა ჩემს ყოფ აქაურ ყოფიერებას და ეს არის გზა რომელიც დამაბრუნებს სახლში სახლში დაბრუნება ნიშნავს დაბრუნდება ახანში ან წალენჯიხაში ეს ნიშნავს რომ დაბრუნდე რეალურს ჭეშმარიტს ნამდვილს აი ამას ნიშნავს და არა ფიზიკურ ადგილს და ტერიტორიას არამედ იმ ღთიურს რისგანაც წამოვედით თავის დროზე და რა რის შავმაძალებ რისთვისაც აი ეს დასამუშავებელი საკითხი დავიტოვა და რისთვისაც მოვევლინეთ ამ ქვეყნიერებას. ამიტომ ამიტომ გიწევთს ეს ფაქტორში 30-ში ვიწყებთ 21-დღიანი ტრენინგი და ყველა მასალა, ყველა ტექნიკა, რომელსაც აქ გავლით, ქრჩებად წვდომაში, თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად გააკეთოთ, ანუ 21 დღის მანძილზე ხო ვიქნებით ერთად, მაგრამ თქვენთვის ეს ფაქტორი ამიტომ არ მთავრდება, თქვენთვის მეરે იწყება ეს ფაქტორი დამოუკიდებლად რომ უნდა გააკეთოთ ეს. თუმცა შეგიძლიათ მეორაჯერაც მიიღოთ მონაწილეობა და მეხუთე და მეათე და შეწყვდო. არა მაგ უბრალოდ პირველ ეტაპზე როცა მონაწილეობას მიიღებთ თქვენ კონკრეტულად გეცოდინებათ როგორ უნდა მართოთ თქვენი ფიქრები ვექტორის აით უნდა აიღოთ ემოციების რომ შინაგან სიმშვიდეზე გაახვიდეთ ეს არის ცნობიერების უფრო უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანა ვიდრე იყავით დამერწონეთ 21 დღის მერე ნამდვილად არ იქნებით ის რაც იყავით 21 დღის წინ როცა დაიწყოთ ეს ფაქტორი თუ თქვენთვის ინფორმაცია იყო მოსაწონი მე კითხვებს ვერ ხედავ აქ და დიდი მადლობა ვინც იყავით დღეს ჩემთან უღრმესი მადლობა ალბათ ვაპირებ კიდევ ლაივებში გასვლას ან YouTube-ზე, ან აქ გავალ ისევ წარმატებებს გისურვებ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღესასწაულებს, იბედნიერეთი ხარეთ, იღეგრძელეთ და წარმატებები თქვენ. დროებით